La presse, la presse, on encule La presse, la presse, on encule Je vais essayer de courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas Hein